Todos. what Trump is telling Americans is 80% fear. Um espaço também de desconforto. Transformar uma coisa no seu rigoroso oposto é uma estratégia humorística muito conhecida.